Ванюша расскажет нам басню «Слон живописец». Да? Мы плаваем с вами. Угу. Понял меня? Слон живописец написал пейзаж. Но «Ну, раньше, чем послать его на вернисаж, он пригласил друзей взглянуть на полотно. Что если вдруг не удалось оно? Ценители картину слон открыл. Кто дальше встал, кто подошел поближе. Ну что же, начал крокодил. Пейзаж хорош, но Нила я не вижу. Что Нила крот. Есть кое-что важнее, чем лед. Забыл художник огород. Хрю-хрю, прохрюкала свинья. Картину удалась, друзья. Но с точки зрения нас свиней должны быть желуди на ней. Все пожелания принес он опять за краски взялся он и всем друзьям баран по мере сил слоновьей кистью угодил, изобразив снега и лед, и нил, и дуб, и огород. И даже мед на случай, если вдруг медведь будет картину посмотреть. Картина у слона готова. Друзей созвал художник снова. Взглянули гости на пейзаж и прошептали «Ералаш». Мой друг, не будь таким слоном, советом следуй, но с умом. Но всех друзей не угодишь, себе лишь только навредишь.